Nous sommes au mois d'août et me voilà de nouveau sur le sentier GR 2013 entre saint savournin et Pépin dans les Bouches du Rhône les fleurs rencontrées lors de ma vidéo du mois de juin ont disparu. D'autres espèces ont pris le relais, mais beaucoup moins nombreuses en cette période de manque d'eau. Carlina corambosa. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récolte un nectar parfumé. Circium ferox, c'est le circe féroce. Féroce à cause de ses longs piquants. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un nectar de bonne qualité. Ici, c'est un bourdon et non pas une abeille qui visite les fleurs. Circium vulgare, les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un nectar de bonne qualité. Daphné gnidium, c'est le garou ou Saint-bois. Le bois de cette plante était autrefois utilisé pour la fabrication de poids de cotère, connu sous le nom de poids de garou, pour faciliter les cicatrisations. Toute la plante est toxique. Cette plante a la particularité de porter en même temps ses fleurs et ses fruits. Echinops ritro. On comprend facilement un de ses noms communs, l'oursin. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un abondant nectar de bonne qualité. Ces fruits renferment un alcaloïde toxique. Phoenoculum vulgare, c'est le fenouil, cultivé depuis l'époque romaine. Ces fruits, lorsqu'ils sont tout à fait mûrs, entrent dans la composition de plusieurs liqueurs, dont le pastis. On utilise les fleurs pour parfumer les olives vertes cassées. Une variété de cette espèce est le fenouil de Florence, dont les feuilles à gaines très élargies, s'emboîtant les unes dans les autres, forment une masse charnue. Cette variété constitue un légume qui se mange cuit. L'Onicera implexa. C'est le chèvrefeuille entrelacé, parfois utilisé comme plante ornementale. Ici, ce sont les fruits rouges qui attirent notre attention. Pinus c'est le pin d'Alep. Pin très commun dans les Bouches du Rhône, il couvre de grandes surfaces. Son feuillage est très inflammable et l'élagage de branches à moins de 3 mètres réduit les risques d'incendie. L'écorce, riche en tanins, servait à préparer les peaux. Le bois est blanc avec le cœur d'un roux clair de médiocre qualité, il est employé à faire de petites charpentes, des pilotis, de la menuiserie grossière, de la fabrication de caisses et de tonneaux d'emballage. C'est un bon bois de chauffage. La récolte de la résine, pratiquée autrefois en Provence, servait à produire une essence de térébenthine abondante. La chaleur et le manque d'eau traditionnels à cette période nous permet de rencontrer dans cette courte vidéo des espèces bien adaptées à ces conditions difficiles.